совершенны. Все в жизни перепуталось. Одни спали. Смотрите, голубь! Не, сейчас идеальную фотографию. Покажи. Я снимаю. Ох, сейчас я буду паркурить. Неплохо, мне кажется. Неплохо, неплохо, неплохо. Покажи себе, пожалуйста, Стой, стой. Что на вопросе? Это герой Новороссии. Слава Пиндосия. Тут прыщи просто детально изучаются.